Bismillahirrahmanirrahim. Babon. hasilnya guys moga-moga isinya babon babon guys semoga aja babon guys dimakan guys dimakan guys gak jadi dimakan guys lepasin lagi jalan uh uh lumayan guys lembat lembat teman-teman lembat masih ada yang gede teman-teman lumayan lumayan sudah dua dua biji guys Us. umpannya cacing